ازيكم يا شباب دلوقتي هنلعب لعبة اللي احنا لعبناها ماشي اهو في شغلة معاها كتيرة كتيرة جدا بقدر اهزم اي حاجة اه مرة شوية ايه ده كلكم بتتمرنوا يا حلاوة يا حلاوة اخر الدين بتتمرنوا يا سلام يا سلام اهو جابان اللبان وصلنا نهائيا すいませんね。二人、なんかこんなときうけど。Thank you. Allah'ım çok didn't do شكلها المرحلة الأخيرة يا سلام يا سلام ملعب جيم ده ولا مش ده أنا عاوز فلوس أكتر لا لا أيوه دي يا معلم إيه ده بس كده خرافي شكل جوسي جدار بس جدا ماليش في كل جدار كان عامل سكرينات بس والله مش جامد قوي نقدر نفنش أي حاجة بس كده هذا والله حرام عليك لو دي دي ميشا ودي ميشا ودي ميشا كده اكيد نقدر تسجيل متأكد ان النص لوحده شكله هيكفي بس ينفع والله كبير ينفع مهوش ديفو والله ما ديفو سيلز عشان هيلسو قوي قوي

شكله والله والله بظبط حلهم بظبطهم 嗯。 可以的。 嗯。 Gnud yani. De, bu Gnud Oktay yani. Ha, yok. これを jam dari Mama deh. Terima kasih telah بس عاوز يصرف مني مفترين يخرب عقلك صرف مني كله وغيرها أي حد أرمي المدينة بتاعتي دي هفرمه هفرمه خلي بالها Thank you.